निकल चुके हैं अब यहाँ से हरिद्वार से और जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ और आप देख रहे हो सामने बहुत ही खूबसूरत सा व्यू नज़र आ रहा है पहाड़ियों के बीच में बादल बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बादलों के बीच में गिरा हुआ है पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ये हम ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में और ऐसे लग रहा है कि भाई रोड बहुत ही शानदार है व्यू अमेजिंग इतना अल्टीमेट व्यू है बहुत ही खूबसूरत अगर आप देख पा रहे हो सामने और रास्ता भी अच्छा है हम इस समय हैं बयासी के आसपास बयासी के पार कर चुके हैं मेरे आगे बस चल रही है हरिद्वार से बद्रीनाथ जो कि हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए जाती है ये बारिश में लैंडस्लाइड हुई है जिसको कि सफाई चल रही है रास्ता क्लियर किया जा रहा है काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है अभी और क्लियर किया जा रहा है बट व्यू अमेजिंग बहुत ही खूबसूरत है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपकी इंटरेस्टिंग की वजह से मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ सामने देख रहे हैं पहाड़ एकदम हरियाली छाई हुई है बहुत ही खूबसूरत और आज गणेश चतुर्थी का पर्व है गणेश विसर्जन का तो लोग यहाँ पर देखिए गणेश की प्रतिमा विसर्जित करके आए हैं करंट की वजह से रोड ख़राब हो गया है बट बहुत जल्द इसको भी क्लियर किया जा रहा है देख रहे काम चल रहा है सफाई हो चुकी है बट रास्ता अच्छा है थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी हो जा रही है इसी वाने पर लैंड की वजह से रोड ख़राब होने की वजह से बहुत ही खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत लैंडस्लाइड की वजह से पूरा रोड खराब हो रखा है यहाँ पे तो ऑफ रोडिंग देख पा रहे होंगे इतने बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पर गिरे पड़े हैं तो ठीक है जब बारिश होती है ज़्यादा तो इस तरीके से पहाड़ गिरने से पूरा रोड जाम हो जाता है ब्लॉक हो जाता है तो ये कच्चे व्यू अल्टीमेट ये सारा का सारा पत्थर लैंडस्लाइड की वजह से रोड पे आ रखा है और ये देखिए यहाँ पे क्लीनिंग का भी काम चल रहा है कुछ रोड की सफाई हो रही है पत्थर को साइड में कर रहे हैं अभी यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग आने वाली है ये देखो ये देखो ये बात क्या बात है बाइक से ऑफ रोडिंग डोमिनार की राइडिंग का अलग ही मज़ा है पे बारिश के दिनों में बहुत ही मुश्किल होता होगा यहाँ पर निकल पाना देख रहे हो जगह जगह पूरा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है बहुत टाइम लगता होगा इसको क्लियर करने में